फक्त हॅलो कुस्ती बघायला कुस्ती समर्थ वरकडे आणि योगेश गाडवे महाराष्ट्राची कुस्ती आणि कुस्ती चालू करा म्हणते पब्लिक भैया समर्थांना एक मिनिटा भैया डोंगरे भैया डोंगरे जरा आकार का तुम्ही आणि सगळे मंडळ एकत्र करण्याचे काम केलेलं आहे भैया डोंगरे एकदा भैया लोकांसाठी टाळ्या करायचे सर्वांनी वाय खांडाला बाबराव शेट्टळे जननायक आमदार मकरंदाबा पाटील आपण मैदानावरती यायचोय त्या कुस्तीला पंत म्हणून आपली नियुक्ती केली आपण आतमध्ये यायचंय मैदानावरती यायचंय आणि भैया तुम्ही आत यायचाय अनेक पहिला पंजाब यायचे तर नाव कमवून जायचे पैसे म्हणून सगळं शक्य आहे याच लाल भैयाला दिल दिला धारा दिला लढण्याची मानसिका दिली आणि भाई आमदार साहेबांचा आशीर्वाद लावला आणि थोडा राजकारणात प्रवेश कुस्ती सुरुवात होत्या कमालजी त्याला लागेचा भूमचरीचा पहिला आणि भारताचा सर्वश्रेष्ठ पहिला शिकायला चौदंडे चालू लागला चौदंडे या या रक्तात थांबणारा असा पहिलवान सिकंदर शेख हे मी हरियाणी समोर चालतो लागला शक्ती निर्माण केली सर्वांना जबाबदार काय करा म्हणते ब्रह्मदेव हनुमाना हस्तराचं उत्तर दिला पूर्वेला सूर्य आहे पश्चिमेला चंद्र आहे दक्षिण उत्तरेला भैया डोबरेंसारखी माणसं आहे एक रंगी हाटलेली आहे एक रंगी चंद्र हजारो प्रेक्षकांची उत्कंठा ताणलेली इथं समोर धुळून वर्षी तमाम मुस्लिम सरकारचा पहिला बहिष्कार आभार धन्यवाद